私は私にはどうすることもできないって本当は分かってる寄り添うことも差し違えることもできずこうやってまたただこねて泣くことしかできないでもでも助君少しでも私のことが Obrigado.